ただいま。おかえり疲れた疲れたよビールください。い。あ、でもその前にさ、手洗おう。手洗いとうがいしよう。はい。何してんのこれもある。うん。お腹すいた。えっと、今日は二人でご飯を作って食べたいと思います。えー あー、美味しいね。うまーい。うん、もう、早速。はい。さて、じゃあ。お願いします。こういうさ、小さい、小さいお皿とか使ったら、おしゃれだよね。あ <laughs> あ。あでもなんかおしゃれになりそうなおしゃれで予感はしている。おしゃれだよね。うん。お腹すいたな。お腹すいた 今日はねちょっと普段量がお仕事頑張ってるから今日はそういうお祝いというお祝いなのお祝いなんかねしたりねぎらいねぎらいお疲れ様終了どうしていけばいいかわかんないこういうのわかんないから言って <laughs> 待ってお皿にさ これ容器のまま乗せるのはなくないこれも開けていいうん、開けて。それ美味しそうだったよね。あー、めっちゃ美味しそううまそうさ、ね。こうやって乗せたらいい。 <laughs> お皿の意味。 お皿もいらないじゃん、これだったら。 <laughs> めっちゃいい匂いする、この、ちょっと待って、どうしたらいいの?。柿のやつ。本当にわかんないからさ。え、だってもうお皿に出してよ。お皿に出すのそう、せめてさ。でもさ。しかもさ、こういうおしゃれなやつは多分ね、全部出したらダメだよ。いや、でもね、そもそもね、そういうのってさ、真っ平らなさ、皿じゃない。これさ、綺麗に冷やし中華皿なのよ。 <laughs> これこうなってるのだからさ、無理じゃないえ、だったら平皿使えばいいじゃん。あるよ。あ、いいじゃん。ここにしよう。うん。 でもさ、これこそさ、多分そのままいけるじゃな <laughs> なんでよ。でいけちゃうよ、まうん。いいよ、もう翔ちゃんのセンスでやっていいよ。 <laughs> こんなことあるお皿に乗っけるだけの盛り付けって。早く食べたい。ケッパーとか乗せた方がいいよね、この上。ああ、いいね。ここだけおしゃれ。ここだけおしゃれ。あと何乗ってんのああ。これね。いいんじゃない 美味しそうだよねひょにょなんだかんだいい感じになった収まったね <laughs> 完成えいはい乾杯あ食べよう食べて俺もあそれ行きたい俺もこれねうん <laughs> うんあうま美味しそうめっちゃうま うまい何これ牡蠣のオイル漬けオイル漬けみたいな、うん、温めても美味しそうだねあ確かにうんどれ食べようかなこれさなんかレモン味のさあれじゃなかったクリームチーズあ美味しいこれ爽やかだねね美味しい美味しい、うん、しかもさこれもなんか美味しくないうんこの なんだろう、あれ。ビスケットみたいなやつ。ビスコ。 <laughs> ビスコだっけビスコは、あの、子供が食べるやつ。あ、そう、その味しないえー、わんあ美味しいね。俺もうまっ。あそばカルディだな。うん。そう今日カルディに行って買ってきたんですけど、うん、うん、全部美味しいねうんうんしたんだしなそうなんだよめちゃくちゃ高いわけではないからさ、うん、プチリッチみたいな感じそうだよね終了うんうん 俺、どれがいい俺、カキがさ、一番好き。うん。うん。ああ。美味しいうん。今度こっち聞いて。待って。俺ね、足負傷してんの、今。あ、そうなのいや、大丈夫。でも、近づいてくれなきゃ。から、お、お、んだよ。 <laughs> なるほどなんか作ろうかな、うん、近づいてほしいな、うん、近づいてほしいなうんうんうん甘えんなよ俺も求めてるし、うん、見てくれてる方も求めてるかな、みんな量以外求めてるえ俺も求めてるじゃあじゃあじゃあみんなみんな求めてんだよ、うん いよはいおー <laughs> すごいつなぎもとありがとうしめじのありがとうアヒージョはいめっちゃ美味しそう熱そうだね気をつけてうん気づいたらもう2本目ね取れない <laughs> 取れないよいただきますもう絶対熱いよ熱いよ、うん、熱いよ、うん、熱いようんうん美味しいうん本当うん うま美味しいね。よかったうまうん。あー。酔っ払ったん。いった痛 <laughs> いね。なかった。冗談の叩きじゃなかったでしょ、今。冗談の叩きだよ。顔がうるさかったもん。やだ。 <laughs> 確かに うるさいってどういうことよ <laughs> はいごちそうさまでした急終了りょうなみ、乾かしてやだ乾かしてああ乾かして早くああ乾かしてうわあうんはい行きます なちゃんとめっちゃ伸びたんだよ髪ねえちょっと待て待てこっちしかやってないんだよずっとこっち違うち乾かさないといけないでしょそうなんだ乾かしてんのよ文句言えよ文句ははいお客様今日はどんな髪型にしますか かっこよくお願いしますえっ、とそれはやってないんですよねそういうのやってないんですよねありがとうかっこいいとからかっこよくしてください <laughs> そういうのやってないですよねありがとうもう分かった分かったもういいですうちの店そういうのやってないんですよね帰りますありがとうございましたえー、っとお会計お願いしますお会計 <laughs> うるさい なんか今日面白いの分かってるかなこっちなーすごいよすごいの本当にすごいじゃあ聞かせてみできないよ下手くそでいいじゃん感情を込めて歌う、うん、え頑張れありがとう <laughs> 何それうん俺も酔っぱ払ったうんお客さんうん何 量のね、うん、頭の匂い嗅ぐの好きなんで、やめてください。違うの落ち着くの。臭くない臭くないよ。カレー臭とかしてない、まだ大丈夫まだ大丈夫。 <laughs> カレー臭とかしたらマジで教えて。分かった。俺なん気をつけないといけないから。でもさ、なんか、ああ、大丈夫。 <laughs> なんかもう匂いとかさ、うん、慣れちゃったら分かんなくなるんだよそうだねじゃあ翔ちゃんのチェックしてあげるよカレー臭あはないよ全然ないないでしょ全然ないうん頭のに頭のにうん大丈夫臭くない、うん、大丈夫寝袋できちゃったそうだねじゃあ横になろううんはい はいというわけで今回は僕たちの晩酌と、夜の過ごし方かな、はい、をお送りしましたいかがだったでしょうかはい <laughs> まあ今日はね普段に比べてちょっとおしゃんな晩酌だったよね、うん、そうだねうん、はいというわけで